Motor Lovers kembali bertemu bersama saya Arif. Saat ini saya sudah bersama salah seorang pemilik motor Aerox yang sudah dimodif. Nah, seperti apa modifikasinya nanti kita akan berbincang langsung. Halo Mas Ezo. Halo. Halo Mas. Ini kebetulan motornya Aerox uh, custom ya Mas ya? Iya, nah, custom. Mas Enzo bisa ceritain nggak ini waktu awal ngambil motornya ini memang kemauan Mas Enzo atau mungkin ada referensi dari teman-teman kenapa milih Aerox Mas? Uh, emang kemauan pribadi sih, cuman emang ya? dapat masukan juga dari teman-teman. Terus saya juga emang suka motor yang uh, sport gitu. Sporty, iya. Sporty ya. ya. Oh, Oke, okay. makanya akhirnya pilih salah satu yang memang sesuai sama keinginan Mas Enzo berarti iya. ya. Oke, setelah itu baru Mas Enzo melakukan modifikasi Mas ya. Iya, modifikasi. Oke. Okay. Ini modifikasinya sama custom itu bagian apa aja Mas ya? Uh, kalau motor ini sih sebenarnya custom painting di Yamaha Mekar custom paintingnya tuh disamain sama liverynya Rossi GP19 yang paling baru oh jadi ini memang special order dari Mas Enso nya berarti yeah. Iya. warnanya ya oke terus apa lagi Mas terus kalau buat uh, modifikasi yang lain sih ini suspensinya udah all lens cuman uh, saya pakai all nya itu yang uh, sebenarnya untuk buat Nmax. Oh, okay. Tapi ternyata bisa masuk juga di Aerox. Ya hmm, udah, apa yang ngebedain Mas? Uh, kalau eh, di Nmax itu tabungnya tabung bawah, harusnya oh, kalau okay. uh, di Aerox itu tabungnya, atas di ya. atas. Ya. Tapi ya. ini bisa ya Mas ya? Bisa masuk. Uh, okay, cuman nggak enaknya kurangnya ya jadi tinggi banget. Oh efeknya karena memang ukurannya beda ya mas ya? Iya jadi nambah tinggi 2 cm. Okay. Terus ini knalpotnya juga udah pakai Akrapovic yang sebenarnya buat motor 250 cuman di sini juga bisa masuk. Oke. Okay. Suaranya juga jadi uh, lebih unik. Oke, okay, terus efek apa uh, di performa atau mesinnya apa, Mas? Kalau di mesin belum sih. Uh, oh, belum ya? saat ya? ini belum. Oke, okay, ada perubahan lain, Mas? Uh, kalau modifikasi yang lain sih ini ban depan belakang juga udah ganti. Hmm, lebih lebar ya Mas ini ya? Iya. Oke. Okay. Uh, pakai uh, pakai bannya ini yang Pirelli yang Rosso. Pirelli Rosso uh, sama kayaknya lebih besar ya Mas tapaknya Mas ya? Iya apalagi juga lebih ngegrip kalau pakai oh, okay. Terus ini juga handle gripnya juga udah ganti sama spionnya. Mm -hmm. uh, ini pakai Rizoma dua-duanya. Rizoma dua-duanya uh, perubahan lain sih ini paling tutup radiator ini. Oke, okay, itu mau pakai bahannya iya, aluminium ya Mas ya? Iya, aluminium. Oke, itu dari depan apalagi Mas ada rubah? yang di depan sih ini yang udah ditambahin. oh, kayak winglet, winglet iya. juga ya. Biar lebih kelihatan sporty aja. Oh, ini berarti termasuk dari pengecatan tadi ya? nomor yeah. 46 ya punya si Rossi juga iya. ya. Oh. Kalau penggantian sih pengen untuk kedepannya pengen upside down sih suspensi depannya. Oh suspensi upside down. Tapi yang kelihatannya kayak ini bagian joknya nih kayak ada perubahan sedikit ya mas ya. Iya ini joknya juga pakai MBTEC juga kan ini kombinasi. Oke. Okay. Ini kan berarti ada sedikit uh, pengerjaan custom ya mas. Ini iya. salah satunya adalah uh, busanya berarti dipapas ya mas ya. Iya. Dipapas. Ini gimana mas? Maksudnya memang menyesuaikan sesuai dengan Mas Enzo atau gimana mas? Kira-kira? Ya kalau dipapas sih biar lebih kayak tadi saya kan suka sporty jadinya Aha. dipapas biar lebih sporty terus buat muat ini juga. Oh gitu, Iya masuk juga. Nah untuk pengerjaan seperti ini mas ini kira-kira butuh waktu berapa lama mas? Uh, sebenarnya kalau pengerjaan joknya sih sehari juga harusnya selesai cuman uh -huh. karena pengiriman dan lain-lain jadi bisa sampai tiga hari. Sama mungkin ini mungkin proses bordirnya juga ya mas ya. Iya. Sesuai sama kemauan mas itu uh -huh. juga ya. Bikinnya ini waktu kemarin di mana mas? Boleh. Di ini seat maker Black Suite. Black Suite ya. Oh di Kemayoran itu di berarti mas ya. Iya. Oke, berarti kalau misalnya nih ada pemilik Aerox ingin mengganti seperti ini, kira-kira budgetnya kurang lebih berapa, Mas? Ini sih seenggak-enggaknya 600 ribuan sih. 600 ribu, oke. Okay. Uh, eh, Sebenarnya kemarin saya order uh, dua jok sih. Ini okay. kan yang ini untuk apa nyamain sama liverynya kan. Oke. Okay. Nah, jok saya yang satu lagi itu buat nyamain sama helm saya yang AGV. AGV. Yeah. Tapi motif apa warna utamanya tetap warna hitam atau mas? Utamanya sih tetap hitam, okay. cuman uh, ah, dikombinasi warna kuning kayak AGV-nya AGV iya, juga. ya. Oke, okay. jadi berarti ini kalau misalnya bosan yang ini, Mas Ejo tinggal ganti yang satu ah, lagi ya. Oke. Okay. Saya ini nyopotnya juga gampang. Gampang. Kan? <laughs> ya, bisa dikerjain sendiri di ah. rumah ya Mas ya. Oke, ya. Halo Abdi Jadi itu tadi bincang saya bersama Mas Enzo, pemilik motor Aerox yang sudah dimodifikasi uh, pada bagian uh, joknya. Ya, sampai ketemu di liputan MPTEK lainnya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe channel YouTube MPTEK TV. Saya Arif undur diri. Sampai ketemu berikutnya. Ya, halo. Terima kasih Mas Enzo. Iya, sama-sama.